No mundo, em média, os salários das mulheres são 24% inferiores aos dos homens na mesma função. Segundo a ONU, em 2015, as mulheres ainda são responsáveis por uma carga excessiva de trabalho doméstico não remunerado referente ao cuidado com os filhos, com pessoas, com pessoas idosas e com a administração do lar. Este documento da ONU informa que os direitos econômicos e sociais das mulheres são limitados porque ellas viven en un mundo machista y con prácticas discriminatorias. Y el machismo es un problema que tenemos que combatir. Todas y todos. Margarida Maria Alves. Ela costumava dizer que era melhor morrer na luta do que morrer de fome. Filha mais nova de uma família de nove irmãos, foi a primeira mulher eleita para a presidência do Sindicato de Trabalhadores Rurais, em Alagoa Grande, em 1973. Margarida movia mais de 100 ações trabalhistas na Justiça do Trabalho Local, batendo de frente contra interesses dos donos da usina Tanques, a maior usina de açúcar do estado, e de alguns senhores de engenho. Porque só Deus. Quando Deus mandar na morte. O que a gente não pode é um negócio que a gente tem lá dentro, a coisa está dizendo, a gente tem que dizer mesmo, entendeu? É a situação do trabalhador rural. Eu era uma camponesa e ainda hoje estou, apenas que saí do meio rural para vir para aqui para o sindicato. Quer dizer, sempre eu vi assim a situação do trabalhador rural muito precária, muito difícil, que ainda hoje está, ou talvez muito pior, entendeu? E eu fui chamada para ser a tesoureira deste órgão em 73. No momento do tiro de espingarda no tá rosto, então, desferido por um matador de aluguel, ela estava em frente à própria casa em Alagoa Grande, em Paraíba, na presença do marido e do filho de apenas 10 anos de idade. As mulheres resistiram de diferentes formas à ditadura. Elas se organizaram em clubes de mães, associações, comunidades eclesiais de base, em movimentos contra o custo de vida e por creches. Desafiando o papel feminino tradicional, participaram do movimento estudantil, partidos, sindicatos. Mesmo sendo menor número que os homens, também pegaram as armas na tentativa de derrubar o regime militar. Uma dessas mulheres hoje é presidenta do Brasil. E é isso que é importante hoje na democracia brasileira. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei três anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E Qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais, entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. 20 anos atrás, em 1995, tinha lugar a quarta reunião das Nações Unidas de Mulheres. Nessa conferência, os governos participantes constataram que a situação da mulher progrediu em alguns importantes aspectos na última década, mas que esse progresso tem sido irregular, pois persistem desigualdades entre homens e mulheres, e continuam a existir grandes obstáculos com sérias consequências para o bem-estar de todos. O texto assinado fala do reconhecimento dos anseios de todas as mulheres de todas as partes do mundo, considerando a diversidade das mulheres e seus papéis e condições de vida, prestando homenagem às mulheres que abriram novos caminhos, inspirados pela esperança que estas depositam na juventude. O compromisso nessa reunião era dedicar, sem reservas, a afrontar essas limitações e obstáculos e incrementar ainda mais o avanço e o empoderamento das mulheres em todo o mundo. E concordaram em que era uma ação urgente, com um espírito de determinação, esperança, cooperação e solidariedade, para conduzir-nos ao próximo século. Alguns objetivos se conseguiram, continua havendo mais pobreza para a mulher, continua havendo mais violência para a mulher. If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. And among those rights are the right to speak freely and the right to be heard. 20 anos depois, tem muita coisa para ser analisada. Meu nome é Ana Gualberto, tenho 38 anos e trabalho no Brasil com enfrentamento à violência contra mulheres e defesa de direitos de comunidades negras tradicionais. Hoje, na sociedade brasileira, eu vejo como o principal desafio para quem trabalha com essa temática de direitos humanos, focada com mulheres, no meu caso com mulheres negras, é ampliar a questão da informação. É trazer o que, o que existe para conhecimento da população em geral. Um fato do movimento feminista ter vindo para a rua, cada vez mais ocupado o espaço público e com a experiência de mulheres diferentes, mulheres negras, trabalhadoras rurais, criando uma, um horizonte comum, é, renovou bastante e trouxe muita vontade das jovens estarem sendo parte. Porque aí já não é mais uma questão de como eu vou aceder aquele feminismo que já está pronto. Não, é como é que eu construo um feminismo na prática, que parte da minha experiência, mas que se radicaliza no diálogo com experiências outras, das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, rurais, indígenas, pensando não uma coisa que é uma diversidade, que põe uma do ladinho da outra como se fosse uma coxa de retalho. Não, é uma diversidade que se soma numa comida aí, <laughs> antropofágica brasileira, de recriar, de recriar a nossa experiência no desejo de um horizonte comum. No anseio para conhecer a luta das mulheres no campo, eu tive a grande sorte de conhecer a Associação de Mulheres Agricultoras de Mandacaru e comunidades adjacentes, um distrito pequeno de apenas 3 mil habitantes na região de Gravatá, em Pernambuco. Esta organização, com 6 anos de idade, procura ter uma vida melhor para os cidadãos e cidadãs do distrito de é Mandacaru. Mas é melhor falar com a presidenta para ela explicar em que consiste a função desta associação. Boa tarde, João. É, a função da Associação das Mulheres Agricultoras de Mandacaru e Comunidades Adjacentes é, é reivindicar é, os nossos direitos, né? A gente entendemos que juntos a gente somos mais fortes. Então, esse foi o nosso, ide o nosso ideal de formar o grupo de mulher porque daí a gente ia começar a conhecer os nossos espaços, ia começar a conhecer os nossos direitos. Quais são os maiores desafios que tem a mulher eh, no campo, principalmente nas zonas rurais de Pernambuco? É defender a agricultura familiar, né? E hoje o nosso desafio junto à Associação das Mulheres é ensinar essas mulheres como é que elas devem produzir, do qual a gente pode ocupar. Então, é, esse aí é o nosso desafio, de vir em busca dos nossos direitos, em prol à violência, educação do campo é direito e não esmola, e a gente sente uma grande dificuldade ainda por ser do campo. Então a saúde, o direito da mulher, violência, violência contra a mulher, porque existe muitas violência contra a mulher e a mulher do campo. São vários desafios. Esta associação se reúne uma vez por mês em assembleia e consegue fazer ofícios, consegue fazer petições ao Ministério Público para melhorar as condições de vida da tá comunidade. Junto conosco, não só a Associação das Mulheres, e sim trazendo os homens que possam estar, tá, tá junto conosco nessa discussão. A gente também entendemos que o jovem do campo também precisa, precisa estar junto conosco nessa discussão, nessa luta. Então, os adolescentes, né? E a terceira idade, também a gente não pode, pode esquecer que existe a terceira idade. Então, somos continuidade do homem do campo e a gente precisa preparar a nossa base. então eu cheguei de carro, mas a né? maioria das pessoas que vieram na reunião e que vieram nas reuniões anteriores fazem vários quilômetros caminhando para reivindicar os direitos para se sentir escutados e colaborar com o desenvolvimento da comunidade. Sim, a gente tem alguns programas do governo, entre eles a gente temos é, o Bolsa Família, né? A gente temos aqui é, através do movimento sindical e o Banco do Nordeste, que é os Pronafes, né? Que aí já vem ajudando os homens e as mulheres do campo. É lógico que a, ainda precisamos atingir mais, né? A gente temos aqui também é, os postos de saúde que também vem atendendo a, a não totalmente a demanda da comunidade, porque já somos uma comunidade aproximadamente 3 mil habitantes. Então existe uma decadência muito grande na saúde, no SUS, como nós já conhecemos. Então são esses aí os desafios. Ainda parece estranho que um homem fale da luta das mulheres, mas esta luta é coisa de homem também. Eu sou filho de mãe solteira, avó que me criou como se fosse mãe. Eu convivo com uma mulher e o mês que vem vou ser pai de uma menina. A gente sempre fala de melhorar a vida das pessoas. Então temos que nos lembrar que a mulher é o 50% da humanidade, é a metade do planeta. A luta pela igualdade é coisa de todos e todas. Temos que lutar para o reconhecimento pleno de qualquer pessoa na sociedade, seja qual for o gênero, orientação sexual, ideias políticas ou a cor de pele. E isso deve ser entendido por atores políticos, conservadores e progressistas. E devemos exigir às religiões o mesmo respeito democrático a todas as pessoas do país.